Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Yanımda Seda var. Nasılsın Seda? Sana ne? <laughs> Haklısın, bana ne? Sabah uyandığımda Seda yanıma geldi işte. Abi kalk kalk kutun geldi dedi. <laughs> ne kutusu be dedim ya sabah sabah. <laughs> Manyak mısın git içine dedim. Amazon'dan kutum gelmiş. Amazon'dan geçtiğimiz günlerde bir sipariş verdim. 23 dolarlık bir yaka mikrofonu. Yaka mikrofonuna ihtiyacım vardı. Daha yeni geçtin. <laughs> bir daha yaka mikrofonu aldım. Hı. Bağımlıyım yani. Teknolojik ürünlerin bağımlısıyım. Sürekli alıp denemeyi, test etmeyi, sizlere bilgilerimi aktarmayı seviyorum. Ee, ee <laughs> bana bir faydası yok. yani. Her neyse kutuyu açalım hep beraber. İçinden neler çıkmış. Yalnız çok hızlı bir şekilde geldi Amazon'dan. Yaklaşık bir hafta önce vermiştim. Bir hafta içerisinde anında teslim edildi. Yani karşılaştırdığımda AliExpress'in 20-25 günü bulan evet. hatta 30 günün üstünde bulan kargoları var. Kargo teslim süresi var. Ama 7 günde gelmesi yani bir hafta içerisinde gelmesi ve Güzel. ücretsiz bir şekilde gelmesi çok iyi olmuş. Bu açıdan benim <laughs> beğenimi fazlasıyla kazandı. Yani bir ay bekleyeceğim diye çok korkuyordum. Yani içinden çıkacak olan mikrofonu bakalım yani kutusu nasıl. Büyük bir kutuyla da göndermişler. Ayrıyetten yurt içi kargo da teslim etmiş. Bizden para aldılar mı sabah Hayır, geldiğinde? Almadı. Almadılar. Sadece teslim etti. Sadece teslim etti. Bakalım kutumuzun içinden nasıl bir şey çıkacak? Bayağı da sağlam ha. Haşır uşur seslerin ardından kutumuzu açtık. Çok acayip bir paketleme yöntemi. Hatta çok iyi ürünü korumak için özellikle teknolojik aletleri korumak için hava yastıklarıyla gelmesi çok iyi Seda. Bilmiyorum senin ne kadar umrunda. <laughs> Hatta hiç umrunda değil galiba değil mi? Üründen sonra ben hava yastığıyla oynamayı seçiyorum. Hava yastığıyla oynamayı seçiyorsun. Buyur bu hava yastığını sana verelim. Ürünümüz gelmiş. Mikrofonumuz burada. İçinde bir kağıt var. Movo PM10 mikrofon. Ne kadar ne kadar tuttuğunu söylemiş. 23 dolar. Vallahi kutusu çok hoşuma gitti. Ha, minicik. Çok heyecanlandım da. İyi aç da bakalım artık. Yo, bunu sonraya saklıyorum. Bu benim için önemli bir mikrofon. Frekans tepkisi 35 35 Hz, 18 kHz, 74 desibel, hassasiyette eksi 30 desibel, artı 3 oynuyor. 1.2 metrelik kablosu var. 17 gram ağırlığında. Rod Smart Love 9 gramdı galiba. Çok ağırmış ya diyeceğim de 17 gramdan ne olacak yani. <laughs> Neyse Amazon'dan e, sipariş ettiğiniz zaman ürünlerim gelir mi gelmez mi takılır mı diye korkmanıza gerek yok. Gayet bir hafta içerisinde rahat bir şekilde geldi. Tabi 75 dolar ve üstü e, siparişlerinizde tabii ki gümrüğe takılır ve yeri geldiği zaman parasını ödersiniz. %18'lik bir KDV biniyordu. Hatta karşıda bir merkezi var. Birkaç kere gitmiştim. Yoruyor yani. Size söyleyeyim 75 dolar altı alışveriş yapmaya özen gösterin. Onun altındakiler sıkıntı olmuyor. Hızlı bir şekilde geliyor. Gerçi PayPal e, artık kullanılmıyordu Türkiye'de Seda. Öyle bir şey oldu. Bilmiyorum ne kadar umurumda. <laughs> umurumda değil. Umurumda değil biliyorum. PayPal tekrar kullanımına sunulacaktır. Tam böyle kapanmadan önce sipariş vermiştim geçen hafta. Çok da iyi oldu. Bir tane daha kutum gelecek. Bakalık, bakalık. Bakalık. <laughs> Aynen bakalık ondan ne çıkacak? Biz de merak ediyoruz. Onu nereden sipariş ettin? Onu farklı bir yerden, e, İngiltere'den bir store buldum. Bir online alışveriş mağazası. Orada da teknoloji ürünler var. Onun da aslında bir tanıtımını yaparım gibi düşünüyorum. Bayağı hoşuma gitti. Ben bir kere denedim. Bir kere mi denedin? AliExpress'ten. Ne almıştın sen? Şey, ne almıştım? Çanta almıştım. Gelmedi. Yandı. <laughs> Yandı mı? Paranı alamadın mı? Yok hayır. Bana söyleseydin hemen şey açardık. O zamanlar AliExpress'e takılmıyordum. Hadi canım saçmalama. Ben AliExpress'e ilk çıktığı günlerden beri takılıyorum. Aman benim. Yani olan olmuş ne diye. Neyse bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Öyle bir kutu açılışı yapalım dedik. Bilmiyorum senin ne kadar umurunda. <laughs> Çok umurumdaydı. <laughs> Bitse de gitsek. Bitse de gitsek modundasın biliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.